war mittlerweile, glaube ich, meinen siebten oder achten ne? Platz. wir sind in Usud. Da ist ein Wasserfall. Und dahinter ist noch einer. mittlerweile, glaube ich, meinen siebten oder achten Platten. Diesmal sogar einen doppelten. Ich habe wahnsinnig viel Druck auf den Ohren. Ich habe immer noch Durchfall. Ah, ja. Für mich ist quasi der Urlaub gelaufen. Aber ich ziehe es noch durch bis Casablanca. platt. Darum geht es jetzt nur noch bergab. So, das war's mit Auf und Ab. Jetzt geht's nur noch geradeaus. Aber da vorne in 200, 300 Kilometern ist das Meer. Und da vorne ich mich drauf. Ich weiß ja nicht, ob Micha das noch weitermachen kann. Ihm geht es jetzt seit fast einer Woche schon nicht gut. Und wenn das nicht bald besser wird, dann müssen wir die Tour wohl abbrechen und ihn irgendwo in den Bus setzen und uns dann leider erst in Casablanca wieder treffen. Ich weiß nicht, was das hier ist und wo wir hier sind, aber es ist hier die Straße des Todes. Hier ist nichts als leergemähte Felder, soweit das Auge reicht. Überall liegen tote Tiere, Kadaver, Aasfresser am Straßenrand, Pferde, Kühe, Hunde vereinzelt streuen hier wilde Hunde in der Gegend rum. Es ist total gruselig hier. Und das Wetter tut sein Übriges. Man weiß nicht, was kommt. Und <laughs> man weiß nicht, wie ewig das noch weiter da geradeaus geht ins Nichts. Komische Gegend. etwas schwierig, einen Zeltplatz zu finden, weil es nur ewige, weite Felder waren, alles einsichtig und steinig. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Oliven, so eine kleine Olivenplantage entdeckt. Allerdings haben uns die Besitzer auch gleich entdeckt, die kamen hier runter, waren aber total nett und es ist überhaupt kein Problem, dass wir heute hier für eine Nacht übernachten. Leider direkt an der Straße, aber immerhin ist hier eine Mauer dazwischen, die dämpft das mindestens, zumindest so ein bisschen ab eigentlich ganz hübsch. So, wie ist der Plan? Ja, von ja. Kommst du mit? Ja. Cool. Geht's mir eigentlich ganz gut. Alles? wieder gut. Cool. Aber weniger als gestern. Hm. Nee, können wir machen ist eigentlich wirklich ein Umweg. Ja. 70 Kilometer. Wir haben ja Zeit. Das ist die R308, die führt geradeaus direkt zum Atlantik fahren wir jetzt auch geradeaus, 150 Kilometer lang immer nur geradeaus, geradeaus, oh, geradeaus, geradeaus. Double shrubs so, Klitschnass. <laughs> Kasemur. Das ist jetzt unsere letzte Station, wo wir dann übermorgen weiterfahren nach Casablanca. Oh, Starkregen, der immer wieder kam. War es schweinekalt. Man musste gegen orkanartige Böen ankämpfen teilweise. Und heute Nacht habe ich ziemlich viel geschwitzt und ich manchmal auch gefroren. Hoffe, morgen ist besser. Letztes Stück. Letzten 80 Kilometer. Blanca. Ich hoffe, dass ich werde Nacht auch ein bisschen besser schlafen. aber hier kann man ganz gut ausspannen. bunteste Sandstrand, den ich jemals gesehen habe. Alles voll Plastik, Dreck und Müll. Unglaublich. ما ادري تو الخير تعاون يقول So, Casablanca. Wir sind da. living Crash time, let's take the lyric. A couple of people, niggas, hobo, honey, honey. Deficit insurgent, Mr. Tony When you wake up a zombie, with the make, make, make a trap, but I make a trap. I put on this greatest irritation, word to mission, word to me. Recommend the fact, recommend the fact, recommend the fact, recommend the fact, recommend the fact, recommend the fact. The zombie with that zombie with that recommend the fact. Highly velocity, recommend the fact. Highly velocity, recommend the fact. It's our time, let's get them. Reflection. Reflection. Reflection. Reflection. Reflection. Reflection. Reflection. Reflection. Reflection.